щоб ми всі, і вся Україна, продовжили справу Віктора. Цинічні бандери, бандити, мілітарній формі зі зброєю в руках. Грабували українців, таємно вбивали їх. І Віктор не побоявся стати на їхньому шляху. І цей трагічний випадок показує, що не менш серйозними, ніж зовнішні загрози для нашої держави, є внутрішні загрози безпеці України та її громадян.